tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan A missão continua. Casa dos pais. Chegando. Missão. Irmã. 10 pontos se ela xingar. Missão, irmã. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Corre! Correndo. Missão 2. Pai. Ah, não. Tá, tá, tá. Não, não, tô com Não, não, tô com Tá, tá, tá. Ei, falando. Corre, corre, corre. Segundo round. Bichano. Tomei no zóio. Seu porco.